Wenn ich einen Blick auf unsere Mitarbeiterinnen werfe, dann kann ich unser Unternehmen nur als jung, dynamisch und motiviert beschreiben. Wenn du in diesem Umfeld arbeiten möchtest, Spaß hast an herausfordernden Aufgaben in einem tollen Team, dann bist du im Competence Call Center genau richtig. Meine Kolleginnen und ich freuen uns auf deine Bewerbung und natürlich auch darauf, dich bald persönlich kennenzulernen. Danke und bis bald im CCC.